Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना एंड आगे से आगे शेयर करना for watching. Bye.